こんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日は生理についてお話ししていこうと思います私みぞおちからの下半身麻痺ですが生理は来ますまた私の周りにいる車椅子ユーザーの子たち、まあ、脊髄損傷であったりその他の障害がある女性でも生理が来てる方っていうのは多いです車椅子ユーザーならではの生理の悩み っていうのがあるのでそれをお伝えしていこうと思います女性同士でもなかなか生理のことを話すっていうのが抵抗があるのが一般的というかそういう方が多いそうです私はこういうふうに発信することは、まあ、特に何の抵抗もないですし友達同士でも結構生理の話どういうのがなんかグッズあるかなとかんなんかそういうことも全然気軽に話し合える 友達なのでもっともっとみんながあ悩みをねいろんな人に打ち明けて解決できるような世の中になってくれたらいいなと思います私怪我をする前ですがあすごく生理が重い人でした初めて生理が来たのが小学校4年生なんですけどもう本当に激痛で具合が悪くなるくらい、えー、何も食べれないもうもがいてもがいて苦しんでもう 痛さなんかも飛ばないくらい本当にまずお腹が痛くなる人だったんですよねそこから生理の時もそうですけど排卵痛、まあ、女性だと分かるんですけどこう排卵日と生理日って違うんですけど排卵するその時もすごく痛みが出る人で、うん、結構しんどかったんですただ、まあ、それも波があって中学 校の時はまあそんなんでも、まあ、耐えれるくらいかななんかお腹の痛みっていうよりはどっちかというと腰とか足とかになんかズーンと重さが来るような感覚に変わってってでまた高校生になってから重たくなってっていうのが繰り返しだったんですで結構不純な時もあったのでいろいろ産婦人科で相談してピルを飲むことにしました で高校2年生くらいからピルを飲み始めて生理の管理をしてたんですけど、まあ、ピルを飲むとまず何がいいかっていうと、まあ、生理がしっかりいい大体前後1日か2日ずれ、まあ、長くても3日ずれくらいで生理が来ます出血量っていうのもすごく多かったんですよ私本当にもう6日間くらい びっちりちゃんと出血量が多いくらい出血が多かったんですがその出血量っていうのも抑えられて生理も大体よ、まあ、マックス1日目2日目が多くても3日目4日目なんかほぼあるようなないようなみたいなくらいで終わりますなのでもう4日くらいで終わっちゃうのかなっていうのがあるであとはお腹の痛みその月経痛とか排卵痛っていうのがもうほぼないかったですね私の場合ほぼなくて えー、っていうのがメリットであったので、まデメリットとかはねなんか喫煙者はできないとかあとビル飲んだら <laughs> 太るとか血栓ができやすいからとかいろいろあるまあ噂も噂噂というかなんかまあいろんなことも含めてあるんですけどそういうのでね管理をしましたただピルって1ヶ月2ヶ月買ってたんだっけかなもういその1セット3000円くらいするんだっ かな確かなのでその当時ね、えー、高くて高くてっていうかもう結構大変なわけですよ高校生なのに、まあ、バイトはしてたけどそういうピルのお金で使ってたりっていうのがあったんですけどただ重たくて苦しいっていうよりは使った方がいいかなって思って使ってました、えー、結構ずっと23 c くらいまでピルを飲み続けてたんですけどまあそろそろいいかなっ って <laughs> 思ってやめてそしたらやめてもそのピルの効果があったのかどうなのかわからないんですが生理もほぼほぼ予定通りに来ますし、えー、出血量っていうのもないですしお腹の痛みっていうのもなくて本当にピルを飲んでた時とほぼ変わらない状態でいることができたんですよ。あなんだよかったって思って過ごしてました。 怪我をしてもほぼ予定通りに生理はきます出血量もそんなに多くはないというかそのピルを飲んでた時と変わらない感じだし、まあ、お腹の痛みっていうのは下半身麻痺で麻痺なのでわからないんですが、まあ、今再生医療をこう行っている中でだんだん最近あの生理痛が出てきたっていうのはまあいいような悩みなのかなただ血の量っていうのは ああまり変わらなくて、えー、終わる期間っていうのも結構早めに終わります私は、まあ、前の動画でも言ったんですけど生理になったらあ私はタンポンで、えー、管理をしていますもう基本この紫色のさ容量多いタイプで管理することが多いかなナプキンありますねナプキンはうん使いません、まあ、普段から尿取りパッドを使っていて尿取りパッドがナプキンの代わりに なるっちゃなるんですけどやっぱり吸収する成分というかそれが違うので正直言えばニワトリパッドに経血っていうのはあまり吸わないんじゃないかなやっぱナプキンよりは吸わないです、まあ、だからニワトリパッドをナプキン代わりにしてる方々もあのたくさんいらっしゃいますが私はそれと別にタンポンをつけてますニワトリパッドつけてタンポンする っていう感じですね。まあ、なぜかっていうとやっぱり尿が常に漏れてるわけではなくてトイレに例えば3時間おきにトイレに行きます。これだとどの、まあ、夜用とかだったりするので3時間に1回は買えないんですよね私タンポンをだからその時に尿取りパッドにも尿がついてないのに、えー、尿取りパッドには尿が、えー、出てなくて漏れてなくてでもそれでも血がちょっとついたら 交換しなきゃいけないなって思っちゃうんですよ私は。だからあそれが嫌だからチワチでちゃんと止めてニワトリパッドはニワトリパッドで使ってっていうことをやっていますただこのタンポンのデメリットっていうのはこの中がプラスチックなんですよねこのプラスチックを膣の中に刺してっていうその行為が膣を傷つけてしまうって言われてるんですだから感覚ないからこそより危険というか傷つ きやすいでましてや介助者の人ですね私は自分で入れれるけど入れてもらわなきゃいけないっていう手の障害とかある人たちにとってはやっぱり他人から担保入れられるって怖いわけですよだからそういう部分では障害の人が担保を使うのはちょっと大変かなでもやっぱり便利だなって思いますただ尿を漏らした時タンポンが尿を吸っちゃうんですよねなので吸っ った尿が逆に図の中に溜まってしまうタンポンに尿がギュッと溜まっちゃって膣の中で膨れてるっていうこともあるのでそれはなんか結構衛生的に良くないなーなんて思ったりしてますで、えー、その中でちょっとふと思ったのが月経カップっていうのがあるんですけどこれを使えないかなって思ったんですでも月経カップって、えー、使ってる人に聞いたら まあ、普通のね障害ない人に聞いたら入れる入れ方が結構大変でしっかりフィットさせるのが大変だっていうのがあったり取り出す時もちょっと面倒くさい1日つけてられるのでだいたい取り出す時にお風呂で取ってお風呂にもうジャーって洗うんですけどその後煮沸しないと菌が消えないっていうことがあって、まあ、1日つけておけば楽なんだけどその後の衛生管理 っていうのが大変だっていうのでちょっと諦め諦めてが使うのをやめましたもう一つミレーナというものがあります結構話題になってるので知ってる方も多いかなと思うんですが子宮の中にこういう T 字のね器具を入れることによって、えー、例えば避妊であったりあとは月経痛が辛い方出血が多い方などなどに効果的なものになります。 なので血栓ができやすくて、えー、車椅子の人たちってあんまりこうピルをね飲めない人が多いんですがそういう方にもとても便利なものです。で入れてしまえば、まあ、5年間は外さなくていいというものになります。全員が全員つけれるわけじゃなくて一応事前に検査はあるんですけどそれをクリアすることでまずはその月経痛がねさっき言ったように辛くて困る方あと量が多い方 あとは月経前に調子が悪くなって困る方であったり、えー、そういう方におすすめですまたそのミレーナをつけることによって、まあ、量が減ったりね、えー、するので生理期間っていうのも短くはなるんですが全員が全員じゃないけど生理が来ないっていう方もいらっしゃるそうです避妊のための費用は 険適用になってなくて自己負担が3万円かかるそうなんですがまあでも3万円で5年間、まあ、そのそのものが装着できるであとは月経困難症の方でちゃんと認められた方は保険適用になるので、えー、5年間で約1万円でね1万円でミレーナを装着することができます。まあ、ただあその 排卵もするし受精も一応するんですけど着床しないっていうことなので一応その生理のこう動き的なもの排卵みたいなものはあるのでこう排卵をすることによって、えー、排卵痛であったりちょっと具合が悪くなる人にとってはちょっと影響はまだあるらしいんですがそれでもやっぱりミレーナをつける前とつけた後では生理の管理生理の辛さっていうのを緩和できるそうなので。 車椅子ユーザーの女性の方で生理の管理が大変なんだよ生理しんどいんだよっていう方は産婦人科に行ってミレーナをちょっと相談してみてください産婦人科に行くっていうことだけで私も抵抗感がありましたなんか悪いことしてるのかなっていうか恥ずかしいことなのかなましてや内心ってねお股を開いて えー、検査されるのなんて恥ずかしいわけですよしかも男性のお医者さんもたくさんいらっしゃるし、まあ、女性のねお医者さんのところに行けるのであれば一番だとは思うんですけどでもやっぱりこうしんどいことを解決するためにはちょっとそこは勇気を持ってまず産婦人科に行ってミレーナの相談をしてみてください。であと吸水ショーツとかっていうのもあるんですが、まあ、吸水ショーツの場合は、まあ、 排泄障害がある車椅子ユーザーの人にとってはちょっと使うのは難しいのかなと正直思います生理の悩みって広がってはあるけど理解されてないこともたくさんありますが自分で抱え込まずに、まあ、YouTube でもいろいろ生理について発信されてる方もいらっしゃいますしメッセージとかでも私にでも 分かることであればお答えするので一人で抱え込まずにまずは誰かに相談してみてくださいきっといい解決方法が見つかるかもしれないです車椅子の人だけじゃなくて、えー、女性にとって生理って結構大きな問題でそれこそお金かかることであったりっていうのもあってナプキンを使い回ししなきゃいけないっていうような現実があったりしますなので女性だけの話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 では本日も最後までご視聴ありがとうございました